First of all, kita kena faham pertama sekali kita sebutkan uh, berdiri ketika solat adalah salah satu daripada rukun solat. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam di dalam surah Al-Baqarah Allah mention ayat 238 Allah kata hafizu ala salawati salatil usta wa qumu lillahi qanitin. So ada indikator di dalam ayat ini yang Allah SWT tunjukkan supaya ketika solat hendaklah dia berdiri kemudian second perkataan dia dalam keadaan khusyuk. Tapi daripada ayat ini, kita dah boleh nampak yang Allah SWT sebut dulu, hafizu ala salawat, kan peliharalah kamu akan solat solat kemudian Allah hmm. sebutkan wasalatil wusta solat wusta tadi kita sebut solat asar jadi berdiri di sini berdiri solat fardu bentuk ayat ni hmm. memang cerita pasal solat fardu tetapi ada juga hadis-hadis yang menceritakan tentang solat sunnah solat sunnah hmm. ni maknanya dia tak perlu untuk untuk untuk berdiri lah contoh Ibn Qudamah pernah menyebutkan dia bawa daripada hadis Nabi SAW hmm. dalam riwayat Imam Bukhari lah dia kata tidak terdapat mana-mana khilaf uh, di mana uh, bolehnya atau diperbolehkan ibah diharuskan untuk seseorang itu dalam solat tatawuk tatawuk ni solat sunat untuk dia itu jalisan berada dalam keadaan hmm. duduk Ha, tetapi okay, dia sebut solat sunat boleh duduk ah. Boleh duduk boleh, tetapi boleh, ah, uh, dia boleh sebut duduk yang tak payah diri, tak payah nak start tak payah diri, diri ah. Okay. Tak payah, tak payah start berdiri. Totally dia solat duduk. Ha, totally hmm. dia solat duduk. Tetapi dia sebut juga wa annahu fil qiyami afdal. Tapi dia kata, hmm. tapi sesungguhnya bahawa kalau berdiri itu afdal. Dan sebahagian hmm. para ulama sebutkan kalau kita bagi in number, maknanya kalau berdiri dapat penuh pahala. Kalau duduk dia dapat separuh daripada pahala tersebut. Hmm. Kerana dia hmm. tak berdiri. Ha, ini hadis muttafaq okay. ali Bukhari dan Muslim. Okay. Ha, so kita hmm. dah clear dulu. Hmm ha, kita dah clear dulu ada dua jenis solat sekarang fardu dan juga sunat hmm. ha solat fardu wajib berdiri tak boleh suka-suka hati duduk solat sunat hmm. dia boleh hmm. pilih untuk duduk tetapi kita kena fahami bahawa solat berdiri lebih afdal